Sea Safe Marine Life. Nanti training ganyi modul ganyi ka dangara working safely tanam dangara dangerous pana kungul mil iku enamul nganaka kumana mana pop ngara kuraya ini ka pata orang tanaka menekun head kumamba nyinyi Bengarani nyora fishing ne. koka ko mol ku dangerous wa pana pop mangini kongol mil pana kora kura ya, Kuala lingkin ko mangini karando rod box jellyfish ko yenge ko stingrays ko sea snake ko blue ring octopus e ko stonefish mo nanti kakanyi wa tayo wak no steps kanyi ngara wolk tanam ni safety yo himeno kon hurt neno mangini yo kumpara ka ne bil waranga i dangara wul pana tanam ya ne kama tagono kon dangerous kira menyi nyi ngatta dangaro na tracks ngana ka nyumangini ko dangerous animal ya ngini karan road pana ya, na slide mam daraya ini kanyi nyi kame cira manrayo kwa turunukon kurangaraban udam kayo la lingin chip mam gira giraya kada ta ne wil bil tani ku karan rurut yo ne ngara wolk para nyinyi tani ya me manda na kun cira ngara da edge pana ya ngara kurala lingkin ya me na kun fit nara ku murul be ku enamol ku ngulmil ku ngulmil pana ya ina jurabis pana ya dupak ngara beans ngaj parda matangu ngara wolk tanam manda ka udawa ji nawata no ngatta ji net nyinyi ya ini katungulur no rupak no kama mengara nanji candro nyinyi kama ngara ji mengana mada nyinyi ngatta dangaro no kukaran rurut ya ngara nyinyi bana cirim go fishing nganaka ini kan nyinyi katani patto dabana yo i ciraro no danimi wana ngo cino ciko no Ina bere mataung naji clothes dudu di dani naji equipment protect neno no dani personal protective equipment ya karo nga wak no nanji steps kanika ngini ka karo ka et pura ni menin gunu kunu menani muga maka dani miraka tobo personal protective equipment muring ngaliwena kunu ka PPE kanika nanji ngar clothes inanji equipment nanji ngar nyinyi dodi di kanginda protect nenono dangara dangerous things uran kawok ngara wolk tanam PPE mam dim ga naji rudi di dani naji rajit pangkoi naji long sleep naji sunglasses naji hat naji mange gloves i eh, naji mapot naji ngara rudi di wara dani PPE ka ngini ka me ngara nukun kon wara hat nenu nyinyi yo protect nenu nyinyi yo ngara wolk tani no yo rudi di dani naji patta patta mata PPE ngara wolk pana dana nyinyi ya Mainga nga example yo. Ya. Kurama jellyfish kan, ni nga di fishing net ya. E kanyi de ngaran nyinyi ya. Bea ku nga kanyi de bango unu ka. Head ka mangala da mata. Muda ni mi ya ka. Ku banyuralal de da. Bea nanji ngaradudi di wada nanji long sleep shirt, nanji long pants, nanji mange gloves. Ini ka ku box jellyfish pangu nanji tentacle nuku ka. Mea ngara manyitap tukun ngara skin nyinyi yo. Danga mireda ka. Danga problem ra kan jin birim ngara ko dangerous animal bangka. Dani mireda ka kudu nyuere na nyi yo. Me mangini re kado bana me meche ma bat ne ini kada problem bango ka epin ko na ma. Me nyi ka kada be mata ngo na jin ne mana na dur na ji fe aid kit yo. I na ji bana to bat no ka help no na ji mangini satellite phone ya radio kama tari wakta ni naji seafood industry kan nika wulk pana tanamnya ni naji safety rules ya ngini kan nika wulk pata ngini tanam imana kangara head to kuntama. be naji panda dadu di tanam pana PPE ngini ka kadoka be matangu ciri ngini kata ni da safety ngini nuyo safely Nini kada met nini ka cera matangala numa bat ni menonani. I wulk pata nani ni mene ida safely da matananeni min wolkio karbanagata mana wol karamana kamej pirpata wol kamangani safely ngini ka da epin da kaman kun mangini kan example yang kama ka karoba ngar wolk pirim ka yang durur bin na net kama men kun ka bangar wara ko box jellyfish ngar na yo me nukunu ka try mam gwanam kupunu kunu ne be pe ku plikit kama ikirat ngar face nukunu i ora ne be karbore et mana gani ngalara mata be kar team nukunu ka koma beti ni me araku doctor bang warang straight away nukunu ka mangi me ramata mida plik mida jingara kala igatu mangi bang mamyo ini ka me pirwe king safely da ora Mamangi bata ka kanyo atamayu. Karbango ngarawul ka ng pabangaro ko jellyfish bango ka nanji yu gira ka. Nukuno ka twist na matagama nanji yu. Pata eh, na matamangi bata mabat kira. ko jellyfish gini ka kuwara ka nitruk ngarakura bangorango. Ini ka manangangara et manara tani yu. Bena tayo wak ngata ni darul spatta kan nawa i proses tama patta ina egedek ulki ni pit pit ini ka kadupa na rul nanam kan ni kami ngare et ni amada ni mejin si wada kan ni yo tunu dor da mata da denja katuyo. kam da mata chi tu bat mata Help ya. use tamana ji satellite phone. Mo radio kama tama ngara ko ngalar. Mau ngara el klinik kama. Ada pana ngara e- activity coordinator nyinyi kama. Mau ngara range base kama tobat. I ciakat ka nyinyi ka Nanti face aid de tama. Mengine naji bandage kama turma wakal ji. Mangi pana ngara dem matal ya. Kanyua nanti undam kait ngimena jingar piri ya kanyi. Nyinyi ka kado wulk tani safely damata anji ready tani nanji right ppe bat mangi kan I icena batnu mangikanyi tamanu turangara mejinsiyu bat no ka ngata tame no nanji job safely nini ngama matink nam jim ne agar bango et pamanu ne ini ka me nukun mangi mangiram tamah. family nini ne Panam panampa mada-mada Nini nyinyi danu kado be metango bemetango jirinipetani